Merhabalar, Stüdyo Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere Osmanlı'nın günümüze gelen bir diğer adı Nohut'a ab olan nohut çorbasını yapacağız. Şimdi tarife geçelim.